Hello everyone, myself Lovepreet Verma, founder Veneur English, Raikot Road, Jagraon. Learn IELTS from PhD English experts. Sade center te, we have PhD English experts, MA, MPhil English experts. We don't have uh, mostly ki hunda hai ki bahut sare uh, centers se dekha janda hai ki je koi student 6 band le lenda usnu trainer bana janda hai. So we don't hire freshers, we hire only experts. like PhD English, MPhil English, we are IDP certified experts. So ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਇਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕਮ ਟੂ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਕੋਟ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹੈ opposite Canadian pizza UK pizza opposite Sonalika tractor agency so ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਡੈਮੋ ਲਓ we will not charge anything for the demo demo is free of cost so come to our center at Vineyard English attempt a demo attempt a mock test ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਅਗਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ 5 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ 4 ਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ so we will help you to improve your band scores so again Uh, most welcome